إن مت أثناء القتال على أحدهم أن يعتني بهؤلاء الحمقى لأجلك أعيد التلقيم Thank you. قنبلة ملوية أعيد التلقيم سقطت لسبايك في A إيه. واحد مثالي واو هذا محرج للغاية تذكر يا بريمستون أنني سأتولى القيادة إذا أصابك أي مكروه قصد عدو في سي عدو آخر ميت لسبايك في سي تبقى عدو واحد تم نشر الساتر تبقت ثلاثون ثانية لم يبقى أحد في فريق الأعداء لقد أحسننا صنعا دون شك أه، عندما أقولها أنا لا تبدو بذات نبرة جد لا داعي للحديث عن الأمر rotated Uh, 1A, please. سقطت السبايك في سي واحد تبقت ثلاثون ثانية مثالي لا نحتاج لإجراء تحسينات لم ننتهي بعد لكننا سننتهي قريبا على هذا المنوال کنم أشهر زرعت السبايك تبقى عدو واحد ستدفنهم وستلاحقهم آثامهم انتهى المزاح سأقضي عليك the spike. One heaven. Operator. الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكروا ذلك

باق تبقت ثلاث ثواني رائع جهزوا أنفسكم سنقاتل مجدداً طريقي رصد عدو في سي قنبلة ستنفجر سي بي لنفسد يومهم الضوء الأخضر للاشتباك جهزوا الأسلحة في A سقطت السبايك في A رصدت السبايك في A ظلال متحركة عدو واحد قتل ثلاثي تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق تبقت عشر ثوان ابقوا في نطاق منارة التحفيز وسنقوم بحصدهم عن آخره هناك من يشتري هذا؟ انتهى المزاح سأقضي عليك جبان سقطت السبايك في الوسط لاعب باق تبقى عدو واحد عدو. تبقت ثلاثون ثانية أداء رائع عودوا لقتال الروبوتات حان الوقت لادخار الدعم دوري عتل سبايك واحد أطلب الظفر قنبلة يمكن للقنابل الدخانية أن تحجب رؤية العدو سنتحرك أهناك من يشتري هذا؟ شكرا أحتاج معدات شكرا 去组装。 آخر لاعب باق زرعت السبايك سقط واحد سيف سيف سيف سيف يا للبساطة تبقى عدو واحد آخر جولة قبل التبديل وصلنا إلى منتصف المواجهة لا داعي للتوفير الآن

تبقى عدو واحد تبديل الجبهات الأكبر منهم هل تشمون رائحة خوفهم؟ جاري حسب الرؤية احتج واعتزف إعادة التلقيم سأعالجك تم نشر الثاني ثانك يو أنشر الدخان أعيد التلقيم أعيد التلقيم مالي تبقى عدو واحد Blanc. Äh, Plante? بلانت بلانت سبايك اومن بلانت رصد عدو في اي ان كنت فهما فانا الجبل اعيد تلقيم اشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا اومن سأدخر متحركة نعماء وزن هدف في A قتل مؤكد طبق عدو واحد يحاول التغلب عليه تم نشر الساتر هدف في الوسط عدو سقطت المعالجة bike is on C, by the way. Woman. جار حجب الرؤية أطلقوا النار على الأشرار ما رأيكم بهذه الخطة؟ نشر الساتر حصلت على الإصابة وضعت السبايك في اي تبقى عدو واحد نقطة الفوز يمكنني القتال إلى ما لا نهاية لكن يجب علينا وضع حد لهذه المعركة المايك هنا ظلال متحركة أصدع عدو سيئ قنبلة الفجر وعيد الترتيب نلت منها ظلال متحركة أعيد الترقيم See, see. behind. آخر لاعب باقي سقطت السبايك في A ثلاثون ثانية حصلت على السبايك ريلود Behind, behind, behind.